အားလုံးခဏလေးနားထောင်ပေးကြပါခင်ဗျာအားလုံးနားထောင်ပေးကြပါအားလုံးနားထောင်ကြပါလို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးအခုလိုတိုးဝင့်နေကြတာကို ရက်လိုက်ကြပါစို့ဗျာ ပြီးတော့စနစ်တကျလေးတန်းစီပြီးနိုင်ငံကြီးသားများဖြစ်ကြဖို့တက်တည်ပြလိုက်ရအောင်ဗျာ